di nuyu kilifa jotaay bi ñu togal muy sëtam bu baax bi di sëñ Abdou Khadir Mbacke bu sëñ Madina seen gisee jotaay bi nak nga xamne ne xew-xew bu daan xew muy ñaar rakka ndar yi da nga xamne ni fi lañ koy wajale ñu koy def la 4 septembre fi ci Makka nga xamne fi lañ koy defee ci daara ji mu jité ko and ko mbokk talibé yi nekk ci diwanu njambur ak liko wër kon ci lolu dañuy jox Ousseynou mu yëkëti ci qasida yi balaa ñu dugg ci waxtaan ni bismillah ayyaz minni la wahinda jawali إبليس إذ ناديته بيا ولي أيا سميني لا وعند الجولي إبليس إذ ناديته بيا ولي نفالي خير الله قبل فندري بأهل بدر لسود كدري نفالي خير الله فندكارو كل عزن لجرو مكارو علمني الرحمن في سفينة النيل خادم ذي المدينة كراك ليندلو غريو مناكو تنغا فتل جار منابناكو كراك ليندلو غريو مناكو تنغا فتل جار منابناكو نيو سينو جي كون ñu ñeenti fan yi nga xam ni mooy ci septembre tan koy def fii ci Makabala Gueye moom la ñuy woote kon ñu jox sëñ Madior Gueye mu wax ci turu waa dëkk bi bisimilah. salaamaaleykum wa rahmatullah mbokk ñu ngi nuyu di jiital ci nuyoo bi sëriñ Jili Mbàkke sunu sëriñ suñu jëwri ak nuyu waa dëkk bi ak jataay bi ñëpp di wax rek ci mbiru 4 septembre bi nga xam ne moom la ñuy baaxoo di ko def fii di ko commencé ci muy ren di 15e édition bi 2004 ba nëgëni ñuy woote rek pour yëgle mbokki dëkkandoo yi xam ne xat-xatu tabaski gi tax ne ñepp warona tew ci ci ki bi ama premier bi di wote wa sunu jëwriñ yep rek di len yegal ni bis bi ñewna ñi and ci taxaw ko niñ ko daan taxawoo japp ci ba mel nam daan mel wala lu ko gëna raw na ñu ngi koy woowee ñu kër suñ daru Assane jaay sunu mbokk njare njare ñoo xamni ñoom lañ bis bi ren ñu bëgg ñëpp japp ci rek mboolem julit ak dëkk yi ñu wër yépp japp ci bis bi ñu góorgóorlu défar kon nañ ko bëggé inshallah allah mbokk yi ñi déglu di ñu sétan ñu ngi dëgmal bis bo xamanteni bisu la bis bo xamanteni ni bisu njariñal mboolem kuy juddit la ak fo mëna nekk ci kaw suuf ndax ki nga xamanteni moñ fi taxa dajé di cheikhul khadim dafa ni won luddul islam jaay na ko jënde ko islam biatu al Islami lil islami waaye dellu bi ma dellu see tamit indaale naa màng moo xamante ni koom goo xamante ni yaraanga du si te du si tegu mukk wa ubtu xaani man bila malaami kon bientu xayral islaami lil islaami wa ubtu xaani man bila malaami maanaam mooy suñu ndajam tey mi tamit bi muy bi mu fiy jaar tamit dafa wane woon maanaam sama àndandoo mooy alquranul karim ak saxaaba yi rafiqi kitaabullahi wal mustafa nabi wa asxaabahu fi lbahri xiina aduuru mu doon waar wu yaatu nag boo xamante ni ku nekk ma ngi cay bay sa waar waaye suñu borom mi nga xamante ni mooy dogal ay dogalam dencal si suñu kilifa gi nga xamante ni moo nekk ci suñu gannaaw di cheikh abdul Khadir. mu sëriñ mbàkke madina ak waaru yaatu te mooy alquranul karim ku ne xam na ni barab bi ñu toog barabu daara la bis boobee nag muy gan yi ñëwee jëm jëm ndar ah, gani sallallahu alayhi wa sallam yooyu gani cheikhul xadim yooyu wàcc fii si daara ji ñu bernde leen ci alquran bernde leen ci xasida ba seen xel dal maanaam ñu doog a yegg ca dëkk ba nga xamante ni maanaam ndar kon loolu mooy li nga xamante ni mooy bis bi ah, bu ko yàlla dogalee nag nga xamante ni moom kenn la tamit si sëñ daara yi moo tax sëñ daara yi nga xamante ni nekk si région Louga ak li wër te Serigne jaga may nekk sa bopp ba ñoom ñëpp yàlla dogal na ñu ah, maase di wàcc bis bi ba ku nekk si ñoom sàkku nañ si moom mu jàng ñetti kaamil jiital ko bis bi te bu bis ba maanaam mu yebal ay dongaam ànd ak ñoom ni ñu daan def ñëw dundal bis bi maanaam ci alxuraanu karim la ca gëwa tamit muy bisu ngeureum ndax renda yalla da daa dogal ñu tudde ko borom ngeureum borom ngeureum moy kan moy euh, serigne serigne daru serigne daru ahsan Ndiaye muy sahibu ridwan ndax mo waxon cheikhul khadim euh, soxlu ma nga defal ma dara lu may sa ngeureum ak ngeureumal suñu borom te cheikhul khadim nangul ko kon am nañ yaakaar ne képp ko képp koo xam suñu borom dimbali na la ba bis bobé nga tew fi da nga laq sa biir sa ngeureum lolé kon ñu ngi ci wo كيف كوي جليت أي رواتنا كيف كوي يردار نيون كوي باي لو خيل بس بوبي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بوكي جلدي بوكي تالبي تي اندي غلال سيام دو خادر مباكي ممسرين مباكي مدينة ميغا خامني مملا نيو بوكال جتاي بي dañoo dëkkmal bis boo xam ni kaddu gi ñu yëkkati ci mu lañ koy waxee muy bis bi nga xam ne mooy 4 septembre mooy ñaari rakkay ndar bi ñu suba la ñaar rakk yi xam ngeen ni lëkkaat boobu Sëriñ Abdou Khadre Mbacké ñi nga xam ne ñoom la ñu duppee bis boobu muy gan ñu tedd ñoo di dem ci bis ba dina leen teeru fii ci dëkk bi ñu naan Màkka nga xam ni boo jógee lu fare boori sow mbaa Tuuba boo rombee ga ñetti kilomètre boo ko ci tegee Màkka jàkka jooju di féete sa càmmooñ la Sëriñ Abdou Khadre Mbacké fii lay dalal gan ñi wàcc leen seeni coono ci berndeel leen ak dalal leen ñu dallu wàññi yoon wi tuuti ak coono yi ba ñu dallu doog fee jógaliwaat way wutali ndar ren jii nag bis boobu ñu duppe ko Serigne Darou Hassane Ndiaye Serigne Darou Hassane Ndiaye nag bokk ci waa Daaru Xuddoos moom Serigne Abdou Khadir Mbacke mii di njabooti Serigne Mbacke Madina di seet ci Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbacke nga xam ne bi Serigne Abdou Khadir euh, Ndiaye mii xalifa bi Serigne Darou Hassane Ndiaye yónnee na fi daf ko xamal ne ko kenen kuko ko kat man dama wara ñëw ànd ak yow bis bi kon nak ginnaw dañ ko séddee kon def ci lay doon ak sotti ci Cheikh Abdou khadir mbake nag diko ko taxawele ci ndigal ay kilifaam Serigne Mountakha mbake mi khalifa Cheikhul Khadim wàcc ci serigne serigne Ahmadou mukhtar mi khalifa daru Khoudoss wàcc ci ci Serigne Cheikh Bombali mi khalifa Serigne mbake Medina Cheikh Abdou khadir fas ko yene andak mbokam ñi nga xamne ñom la bokkal ahlu mbake gep xam ngeen Cheikh Abdou Karim mbake bi ci mbake bari ak seigne sëñ Mahmoudan Mbacke ak seigne Xaadim Mbacke seigne Mbacke soxna loo ñooñu bu leen tuddé tudd na ëhlu Mbacke gep ñi nekk ci tuddu jàmbur ñep waye diko ànd ak wa dëkk bi mu nekk gep muy Màkka diko ànd ak tund wi wër nak dëkk bi tund yep bayiwul benn tund waye diko ànd ak dawa iri bu ne dawa iri xel yep dem ci daayira jësbul qulub waye xel yep dem ci daayira majmuu nurin waye xel yep dem ci daayira ëhlu khidma lil muslimin kon xam ngeen ni cheikh Abdou khadir bayiwul kenn mi ngi mo nak wo nak fu fi mbokkum julli nekk fu fi mbokkum talibene mi ngi lay wo ci bis bi nga xamni at mu jot daana ko taxawal fi ci Màkka badaa ren nak ñu diko wacc japp ko le 4 septembre inshallah allah bi taala bu ne suba la ñaar rakkay ndal kon dal sëñ Abdou Khadir mbake neena mi ngi ci wo mbokum julit fofu mën nek ak mbokum taalibe foofu mën a nekk tey dégg kàddu gi eh, bayiwul kenn eh, xam ngeen ni eh, Abdou Khadir at mu ne da koy fas and ak jullit ñepp ak murid yep neen koy waxe rek sa su ne kon bayiwul kenn mi ngi wo ñepp mi ngi ñaan suñu borom subhanahu wa taala kep ku ci tew yalla na sa padjuk aajo bi jay sayyidina Muhammad sallallahu taala alayhi wasallam ak jërë ngeen jëf. jërëjëf sëñ Jili Seck ci yaatal boobu kon ñi nga ci woote waa daayira jeewal si euh, njiitalu sëñ Papa Kodola bi nga xam ne mooy représentant xalife bi euh, fédération yi tudd na leen ba pare. waye ñi ci ciy timit ak woté suñu kilifa ñun ñëpp sëñ Mahmoudan mbacké nga xamni ni képp ku nekk euh, sant mbacké rek nekk ci diwan bi sa kilifa la ñi ngi ci woté tamit sëñ Abdoulahi Fall bi nga xamni ni moy xarifa képp ko xamni yaangi bay Fall rek nekk fi ci tundu timit tamit moom mooy sa kilifa kon ñoñu bu leen tuddé rek dana yobbu sëriñ si dana yobbu taalibe yëpp kon bayiwun kenn bayiwun fenn kon bis ñu fàttali ko le 4 septembre la waye amna leneen lo xamni tamit tamit euh, danañ ko ci def muy cérémonie officielle bi nga xamni dañ kaan def ngoon ren ñu japp ko nak ci gi nga xamni digënté midi ak ba tisbar ci koy def suñu péré nak berna gani safonté ak ñom solo leena a ñaanal leen ñu liggéey bi jëm dar inshallah allah kon ba ngok wa salatu wassalamu ala